Apenas respire. Esteja aí quieta, observando a sua respiração. Não se preocupe em mudá-la. Apenas observe você inspirando e expirando. ser totalmente presente aí. E observando você inspirar e expirar, tome consciência da sua respiração agora. Como ela é. Talvez ela seja curta e rápida. Talvez haja intervalos grandes entre inspiração e expiração. Você está aí apenas observando você respirar. Por onde você respira? Apenas no tórax? No abdômen? tórax e abdômen. Apenas inspire e expire. Não force a respiração, apenas observe. se permita respirar. Perceba que à medida que você coloca o seu olhar na sua respiração, ela mesma vai se expandindo, tornando mais completa. Esteja aí 100% com a sua respiração. Se a sua mente vagar, fugir desse momento presente, volte a prestar atenção em você sinto ar entrando. Perceba o caminho até onde ele vai. Sinto o ar saindo. Você, respiração. perceba o quanto estar aí 100% presente para você. Muda a vibração da sua respiração. Apenas respire. 100% presente. Agora que observar a sua respiração te revela algumas coisas de você trabalhar com esse sistema que te dá vida. Você agora é o co-criador desse momento. Intencionalmente, intencionalmente diminua o ritmo da sua respiração. inspirar, mantenha a intenção de trazer além do oxigênio. Imagine que você está inspirando o próprio prana, a energia que cria e sustenta tudo que existe, tudo que há. respirar, imagine que com a sua respiração está saindo todas as tensões dos seus corpos. Assim você inspira o prana e se nutre. expira pelos seus poros aquilo que te sobrecarrega, estressa o seu sistema. Respirações mais longas. E agora, observando essas respirações longas, torne-as o mais suave possível, o mais natural possível. Procure encher abdômen e tórax simultaneamente. E ao inspirar o prana, traga dessa energia espiritual tudo o que você precisa talvez remédios para o seu corpo físico. Talvez nutrição para o seu emocional. Talvez a paz para o seu mental. Perceba como, através da inspiração, todo o seu corpo se expande. Abdômen, tórax. Se une ao restante do corpo. Você se sente uma grande sanfona. Expandindo na inspiração saindo a expiração. Prana preenchendo e enchendo de luz todos os seus sistemas. Na expiração, você deixando ir o que já não te serve. toxinas físicas, emocionais e mentais sendo liberadas agora. Você aí, inspirando cada vez mais sutilmente, mais longamente. Com todas as suas células Visualize suas células como lindos canudos, absorvendo do prana o alimento mais perfeito. A expiração todo o seu corpo se limpando, liberando você respira, você se torna mais e mais leve. Intencionalmente você une a sua inspiração à expiração, mantendo a onda que vem e a onda que vai sem intervalos. neste momento. E assim, respirando sem intervalo, o corpo se expande ainda mais. Puro prana como néctar de luz, o alimento mais perfeito. você perceber que na sua expiração a energia já sai límpida, translúcida, leve e livre. Você se transforma em grande onda. E tão logo você se sente esta onda de um mar calmo, límpido e transparente. Você percebe um raio dourado vindo diretamente dos mundos de unidade, sendo inspirado junto com prana para você. todo o seu corpo se expande ainda mais. Cada inspiração, a onda que você é vai mais longe, mais leve, mais ritmada. célula nutrida, regenerada. Você continua aí inspirando e expirando, inspirando o prana dourado e expirando essa luz dourada ao seu redor. A grande onda que você é, tocando campos, inundando campos ao seu redor. prana, a onda cósmica começa a penetrar o seu sistema, se fundindo com a sua onda individual. Os harmônicos mais perfeitos dos mundos em unidade existe neste mundo através da sua respiração. Você, pequena onda da grande onda cósmica. Se pensamentos te chegarem, apenas volte para sua respiração. seu ser absolutamente nutrido em todos os níveis. Sua presença nutrindo os mundos em que você vive. Você onda cósmica na forma. que você é. Você mantenha a firme intenção de lembrar disso durante o dia. E repousar nisto durante as noites da sua vida. atenção. Novamente você respira conscientemente. Se transforma em ondas puro prana, nutrindo, alimentando, se expandindo em ondas ao seu redor. Apenas respire. Esteja aí andando no mundo junto com a sua respiração, aqui e agora. Assim é.